Yeah, yeah, yeah. Yankee. Napokwenda ni pazuri, pesa inanipa kiburi, yani maisha ni mazuri, life iko good good. Mina appreciate, mina pre appreciate, mina appreciate, mina mina appreciate. Maisha ni mazuri, pesa inanipa kiburi, yani maisha ni mazuri, hakuna wakongea shit tuko bongo, tuko hood hood hood. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Napokwenda ni pazuri, pesa na inanipa kiburi, yani maisha ni mazuri, life iko good, lakini wengine How appreciate, how appreciate, how appreciate, how appreciate, how appreciate, how appreciate. Wapo kwenda ni pazuri, pesa inanipa kiburi, yani maisha ni mazuri, lakini how appreciate. Pesa ni pesa, kusaka ni pesa, maheta taheta, lakini hatujali, ni bado twapita, mangoma twapiga na bado twatikisha, ni bado twapita kwa bidii twa ha hu. Moja, mbili, tatu, nne tano sita saba nane tisa moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa What the fuck you talk about gang? Moja What the fuck you talk about my drip? Mbili What the fuck we talk about my shoes tatu? What the fuck we talk about me Snitch snicho mi nne tano sita saba nane tisa moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa Sa, saba nane tisa saba nane tisa